Si us plau, protegeix-te i protegeix-nos. Per la teva salut, per la de tots, per la teva vida i per la dels altres. Si us plau, queda't a casa. Queda't a casa. Queda't a casa. Queda't a casa. Queda't a casa.